сәлеметсіздер ме менің есімім аружан болады менің қазір деп отырған мәселем ол жастардың ә, белсенсіздігі яғни жастар қазір көптеген мәселелермен айналысады мысалы оқиды немесе жұмыс істейді менің ә, топтастарым ә, оқудан басқа олар тек қана жұмыс ақша табуды ойлайды бұл үлкен мәселе деп білемін себебі болашақ ол жастардың қолында ә, әл фараби бабамыздың Ә, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас деген сөз бар яғни тәрбие болмаса онда ел, ол елдің ол қоғамның ары қарай дамуы болмайды сондықтан да ә, қазіргі жастарға өзіме өзімен қатар жастарға айтарым сіздер көшбасшы болуға ұмтылыңыздар яғни біз барлық барлығымыз біліксек, барлығымыз көшбасшы болсақ қана біз бір мәселені алып алға тартып қоғамды дамыта аламыз көшбасшы болу деген не көшбасшы болу деген ол екі нәрсе яғни біріншісі ықпал ету екіншісі қызмет ету осы қасиеттерді бойға ала отырып біз қоғамды қазір өзіміз өзіміз өмір сүріп жатқан ортаны өзгертетін болсақ біз үлкен жетістіктерге жетеміз яғни менің осы мәселем ол жастардың белсенділігі мен осы видео арқылы өзімнің топтастарыма осындай жолдау айтқым келеді яғни сіздер белсендірек болыңыздар ә, тек қана оқу немесе жұмысқа ә, көп көңіл бөле бермей ә, басқа өздеріңізді дамытумен айналыссаңыздар деген үміттемін рахмет